Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel kami Kali ini Safia mau unboxing mainan cleaning service Ini mama beli baru loh Safia Buat main Safia ya Silahkan mama Sama-sama Yuk Ini ya teman-teman Dibuka ya Ini Ini ada sikat. Ini ada. Ini ada serok. Ini ada muter-muter ini kuatinnya terus ini ya kan oh jadi gini sapinya Nah, dipasang kayak gini sapinya tuh. tuh. Ini bisa tinggi ya teman-teman ya bisa lebih tinggi ada setelannya terus dapat ember buat ngepel selamat bermain Safia Safia main yang mana dulu Safia oh Safia nyapu dulu nyapu baru ngepel 안 좋아 배. 자, 안 좀.